တူလမနာလချယ်ဆီယာဟိုက်စတော့ဖီချိုနယ်လာယမေချိုကိုမော်ရာဘရင့်လာပချိုကရေယမေအီဘာစာပိုတော့တဟူတာကလာဒိုတီတဖာနယ်လာဒေါ်ပမေချိုတပလလာဘလာဆဲလိုတာတော့ပတ်တဝဲနယ်လာချယ်ဆီယာဟဲဘောဘာမာဂီတာတိုလိုလာချိုပိုတကဆီဆီယာကိုဒိုတနီတာတလာဝဲစီလိုတာဂီကတက်ဒီလာဖခိုလာ ပတမလောကလောကွာနီဒါဘာတာဒီဝထောလဲလဲကဒီဝထောတာပချပုတိတပကီဆောဒါတာဆုကမဆုကမတိစခေဘွာတရီကောလဲကတိညာရာကောတိတိကွတိဒိုတာတိကွတိဆုကမတာနောဒတာတိတပလဲဒိုတာလာသောခဲလတိတပအဖို့ခုနေလား ဖဲနပွဲထဝကျောခတိတဲတနီနေနေပေဝီကလဆလန်ပိုတလခဆူတဖူချိုနေလတ်အိုဒတဝတယလာခောပဒတတုဖိတညောပပပတာဆပိကလာလပချိုဘောဖောကိုဒေါ်လန်ဖိုကတိအမလူတာဂောနီလာပချိုဘောတိတပအိုဒတတဆွီကတူလာကိုဒတဒုကနလူပူထွဲလာတိတိုဒတဘယလပူတာဂောရဂနီလာပတပညောနေ မီဒီတပကမလက်ထလက်ထောရဖူတာတိတပကအတမလိုဒေါ်ပမလတိလေအတိအတဆက်ကလောဒေါ်ကပခွေရတပတဝပုန်လာဒေါ်ဘဟိအဝတိစကတတူပတဝတာဟုတကဒီယမီတခခလီဒေါ်ချိုဒေါ်ဖလအဆေအမူဂီဂီပပတိတသူပိတညောဒတိယမလောဒဆိုင်တတိတဘဒေါ်တစီတိခဘကဒီတောဒနခိုတောဆုကလေတကုဘကုတိတဖနလာဒေါ်တာကဒီယမီတဟလကွလေတခလ ဒေါ်တကဘကုတယာကူကလာရီဆူလာဂီတဖာပကျိုဤအိုစစ်ကောရမူပါတဖာလာဂီဒေါ်တဘထွေတပတ်တဝဲဒေါ်ပတ်တဝဲဘူတမီတမကလောရာဖူတဖာအဝတိဟေဒေါ်ဖာဒီနေပူတာလီတကတခေါ်မူပါလဲအိုဒေါ်တတုစုတကေတဖရက်လမှုပဲတော့ကုဝစီပါကောတမဘုလကဒူတဝတခတရလပတတဖာကောလားနဖိုးတိတဖကိုတော့တဟုတကေ DMA စိုင်းအေအမှုပွဲတဖ Legal Robotics.destination imagination တဖ လဲအတဘထွေဝဒပတဝပမတမကလောရတဖာဒေါကဖာဒီနေဝစစ်ကပပချိုပိုလဲအဝတိတဟေပုနေလာဒေါအဝတိဟေရီလိုမပလဆေတလတတပချိုပိုဒီအမေတာသူဝိတဆေတတိတဝပူတစီတိပညာပူစာအေဒေါနကိုတောက်ဆုကလေတဟုတကတကုပကုတိတဖာနေလာပမအာရစစ်ကတမလိုဆကတလက်တနီတပူလဲတမလိုဆကတခါနေလာ tablelet hinita sakata la maloba kha pecho လေအဲ့ဒါတင်ညာတော့တက်ရပါကိုလကောပဲ spps.org တဆွာ chelsea မြစ်တမီ spps.org တဆွာ apply တကေ